española. gure aldarria kalera ateratzeko aukera ezin izango dira. Hori dagozioarako Euskal Gazteriari, independentziaren alde borrokatu, eta Euskal Herri sozialista, feminista, ekologista, eta Euskal Duna ekarriko duen prozesuaren parte eta motorizatea. Gora Euskal Gazteriak! Thank you.